kwenye Get Info na kusogezea stori zote kubwa ambazo zina trendi kupitia mitandao ya kijamii. Mara ya mwisho kusikia tuzo za EAE A ilikuwa mwaka 2022 mwaka jana. Sasa this time wamekuja tena na tuzo hizi na tayari wameshatoa majina nominees kwenye swala la tuzo, na wasanii wengi wa hapa nyumbani Tanzania tumeona wameingia katika mfululizo wa vipengele katika hizi tuzo. Sasa tumeona Mavokali anachuana na Kontawa na wasanii wengine, lakini kwa hapa ndani Tanzania yuko Mavokali na Kontawa kwenye kipengele cha People Choice Breakthrough art of the Year, lakini pia kwenye kipengele cha Female Artist Africa People Choice the Best yupo Zuchu, Fina, Nandi. Yes, hao ni wasanii wa kike ambao wametoka hapa nyumbani Tanzania na kuonekana wako kwenye orodha ya nominees katika tuzo hizo za EAEA, e lakini pia kwenye kipengele cha People's Choice Artist Group of the Year yupo Diamond Platinum, Alikiba na hao ndio Watanzania wawili ambao wamepata nafasi kuingia kwenye kipengele hicho. Sasa tuone nani bingwa siku ambayo watachaguliwa washindi. Lakini pia kwenye kipengele cha People Choice Best Male Artist yupo Harmonize, Alikiba, Rayvanny na wote hao ni wakali. Tuendelee kuona nini ambacho kinakwenda kutokea siku ya kuchukua tuzo. Katika mfululizo wa listi hawakuachwa nyuma ma DJs warembo kabisa hawa wawili kutoka hapa nyumbani Tanzania, DJ Mami na DJ Angie wamepata nafasi ya kuwa katika nominees katika kipengele hiki cha People Choice Female DJ of the Year, na katika DJ ya kiume kwa hapa nyumbani Tanzania wameonekana DJ Ali B, DJ Pius na RJ the DJ kutoka hapa nyumbani Tanzania. Sasa tuendelee kuona baada ya yote haya nini kinakwenda kutokea, nani anaibuka kuwa mshindi, nani anakuwa kidedea katika kuchukua tuzo hizi, isije ikawa kama yale ya tuzo za juzi ambazo watu wengi wamekuwa wakizitolea maneno mengi makali na wengine wakicheka na kubeza kuhusiana na mfululizo wa vipengele ambavyo watu wamekuwa nominees. Yes, tumetoka kusikiliza na kutazama Get Info ya SnTV, endelea kutufuatilia.